elas se conhecem, elas se conversam. Eu não sou amiga de ninguém. Você não é amiga de ninguém, né? Não. Mas agora você vai perceber por que você não é amiga de ninguém. Por que você não é amiga de ninguém nessa parte? Porque eu não fui no começo do ano, eu só fui depois que todo mundo se conhecia. ninguém brincava, ninguém fala comigo. Ninguém brincava, ninguém fala contigo? Não. As crianças não, não brincam e não falam com quem não conhece? Ou você é uma estranha para eles porque você você está com vergonha de chegar neles ou eles têm vergonha de, eles têm vergonha de você, não te tratam bem? Eu só fico chorando. Por que você fica chorando sempre? Esse sentimento de choro dentro de você também tem uma razão de ser. Pode observar que tem uma razão de ser. Observa que esse choro que você tem dentro de você de onde vem esse choro? Esse choro vem de onde? Porque ele tem... Como você tem 4 anos de idade e está chorando, você sabe por que você está chorando. Qual, qual, qual o sentimento verdadeiro que você está chorando? Qual é a verdade? Eu não sei pintar. Não sei. Pintar. Fala a verdade. Você não sabe pintar? Não. Você não sabe fazer certas coisas? Eu não sei. Você se acha incapaz? Eu sou pequena. Eu sei, mas você é pequena. Você não sabe. Você não sabe porque você não sabe ou você não sabe porque você acha que os outros sabem demais ou porque alguém disse que você não pode fazer? Por que, que você não... De onde você tirou a ideia que você não sabe? Você não sabe por que, que você não sabe? Porque você acha muito que você é pequena? Ou porque você tem medo, vergonha? Porque eu acho que eu tenho medo, porque eu pego lápis de cera e não consigo, só fico chorando, só chorando, querendo ir embora, querendo ir embora. Uhum. Você tem medo? Medo do quê? Vamos falar só do medo agora, a parte do medo. Vamos separar agora. A parte do medo. Medo do quê? Já que você tem vergonha porque tem medo, medo do quê? Esse medo vem da onde? Do que, que é esse medo? Eu tô longe. Hum? Tô num lugar que eu não conheço, é muito longe. Sim. É longe da minha mãe, eu Entendi. não saí de perto dela nunca. Ah, você nunca saiu perto da sua mãe, você tá com eu medo de ficar... Eu fui lá longe. Entendo. Eu não queria que eu ficasse em casa. E ela queria, ela, ela, ela, a tua mãe, por exemplo, ela estava eh, acostumada com a tua mãe, né? Muito acostumada com ela. É, ficava em casa, só ficava em casa com a minha mãe. Será que você é dependente da sua mãe ainda? Está dependente dela? Você precisa dela? Não, agora não. Hã? Agora, eu sou naquele, lá eu precisava dela muito. Lá no colégio? Quando eu era pequena Quando você era pequenininha, você precisava muito dela, né? Precisava. Mas você tem quatro anos, você não precisa da tua mãe mais? Claro que você precisa, você tem que admitir que precisa. Ela te protege, né? Ela é uma pessoa que, ela, é pessoa, ela gosta de você, mas ela gosta de você, ela, como é que ela trata você, a tua mãe? Veja bem, vamos falar só disso, como é que você, ela faz tudo que você, ela trata como você gosta ou ela trata do jeito dela? Qual dos dois? Ela gosta de mim, mas ela reclama muito. Ela reclama? Reclama muito. Do quê? Ela tá sempre cansada. Ela tá sempre cansada? Ela não aguenta mais. Ela não aguenta mais? Ela reclama pra todo mundo. Ela reclama pra todo mundo? Reclama. Ela reclama... Como que ela é assim? Ela, ela reclama do quê? Ela tem muita coisa pra fazer. É que a gente dá trabalho, a gente briga. Ela reclama que você dá um trabalho, que vocês brigam muito? É. Você quem? Você e o João? Meu irmão. Teu irmão? Como é, é o nome dele? É Carlos. É Carlos? Exatamente, é Carlos. É. Teu irmão é o Carlos. Então, a tua mãe, ela é uma pessoa muito irritada, é isso? Ela está sempre muito cansada, ela, ela não aguenta, ela reclama todo dia, todo dia, para todo mundo e para meu pai também, da gente. Não, não aguento mais. Você não aguenta mais, né? Você tem quatro anos e não aguenta mais. Veja bem uma coisa. Eu quero perguntar uma coisa para você que você sabe que você sabe que você está trabalhando tua mente em dois, três lugares nesse momento e, e, você sabe que você pode pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Você tá, você é uma menina de quatro anos de idade, mas você tem vontade de mudar esse teu sentimento de dor, de medo para um sentimento melhor. Você gostaria de consertar isso? Sentimento Sim. De é? Sim, quer tirar sim, esse sentimento de medo sim, dentro de você? E, e saber a verdade? Você quer encarar a verdade? Sim. Então vamos encarar a verdade agora. Eu quero que você faça algumas coisas, por exemplo, que você que a gente vai conversar num lugar onde você fique bem tranquila, onde a tua mãe e teu pai não vai, você vai estar bem tranquila, bem protegida. Pode ser o teu quarto, por exemplo, é, um, é sempre uma, é um lugar bom para você, para a gente conversar. O seu quarto, tem uma cama que é sua, você pode sentar na cama e dali a gente conversa. Eu quero que vocês se concentrem nisso. Eu quero que vocês percebam isso. Se permita isso. Se você puder ir para o seu quarto, você tem quatro anos, vai lá para o seu quarto, a gente, vocês sentam em algum lugarzinho lá a gente conversa. Pode ser? Pode. Então, quando você chegar no seu quarto, você me avisa. Chega lá. Vai para o seu quarto e chega. quando chegar lá no seu quarto... cheguei. Já chegou? Tá onde? Estou tá sentada na minha cama. Ótimo. Pezinho para baixo, mãozinho na cama. 4 anos de idade, e eu quero perguntar para você mais uma vez, você já respondeu. Você gostaria de mudar esse sentimento de dor dentro de você, no teu coraçãozinho, Sim. e ficar com ele, com o seu com teu coraçãozinho vazio de dor, ficar bem tranquilo, é isso? Quer, quer tirar essa sensação de amargura de tudo? Sim. Então vamos, vamos mudar isso agora, ok? Eu quero que você entre dentro de, de você mesmo, do seu pensamento agora, e por um momento você de 4 anos de idade, Lilian, 4 anos de idade, eu quero que você relaxe, desliga um minutinho só que eu vou buscar uma ajuda para você. Você aceita, aceita uma ajuda? Sim. Vou buscar uma ajuda para você então. Relaxe e desliga, como se estivesse quase dormindo. E aguarde um minutinho que eu já retorno aqui. Feche os olhos profundamente e relaxa. Fique em silêncio. Desliga o teu relógio e fique em silêncio que eu vou buscar uma ajuda. Agora eu quero falar com a outra parte do teu pensamento, da tua parte racional. Lilian, de 63 anos de idade, você está consciente que lá no quarto tem uma menina de 4 anos de idade, que é você mesma, está esperando uma ajuda. E como você é uma pessoa espiritualizada, você abre o teu coração e se ofereça a você Lilian, 63 anos de idade, se ofereça a você para nós dois ir lá ajudar essa menina a tirar essa dor do coração dela, que ela está sofrendo demais. Você se oferece para ir lá? Sim ou não? Sim. Muito bem. Então, quero que você imagine o seu corpo de 63 anos de idade chegando na frente da menina de 4 anos de idade. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Relaxe profundamente, vamos fazer isso agora, juntos, nós três. De 4 anos, de 63 e eu junto relaxe profundamente, apaga totalmente os seus sentimentos da série. Do cérebro, 3, 2, 1, relaxa completamente. Projeta teu corpo de 63 anos de idade lá no quarto, na frente dela. Como se fosse um espírito na frente do outro espírito. Se coloca na frente dela, tem 4 anos de idade. E quando chegar bem na frente dela, como você fez com os livros, você abre teu coração de verdade. Eu quero que você abrace essa criança. Por favor, faça isso de coração, de verdade. Você que tem 63 anos de idade, pega essa menina, abraça ela para a gente conversar. Faça isso. Pega os teus braços, levante os teus braços aqui ao redor do corpo, como se fosse o corpo dela, e faça essa, esse exercício e abraça ela, essa menina de 4 anos de idade. Pega ela no teu colo como se fosse tua filha, você, como se ela fosse tua filha, teu coração, teu sentimento maior. E ela tem 4 anos de idade, vamos conversar com ela agora quero que você converse com ela, no ouvido dela, no coração dela, dentro do cérebro dela. Diga, Lilian, eu estou aqui. Lilian, eu estou aqui. Estou aqui, querida, fala. Fala como, como se fosse tua criança. Eu estou aqui porque é você. Uhum. Eu estou aqui para te dizer a verdade, fala. Eu estou aqui para falar para você a verdade. Você não tem culpa de nada, fala. Você não tem culpa de nada. Você não merece sofrer, fala merece sofrer. Você é uma criança inocente. Você é uma criança inocente. Você não tem culpa de nada, você não fez nada errado. Você não tem culpa de nada, você não fez nada errado. E ainda queria te dizer sobre a mãe, fala, queria te contar sobre a mãe. Eu queria contar para você sobre a mãe. A mãe é muito irritada. A mãe é muito <laughs> A mãe é muito estressada, muito. A mãe é muito estressada. E ela é muito manipuladora. E ela é muito manipuladora. E ela quer tudo do jeito dela. Ela quer tudo do jeito dela. E ela reclama porque ela é infeliz, fala. Ela reclama porque ela é infeliz. Porque se ela fosse feliz, ela não reclamaria. Se ela fosse feliz, ela ia reclamar. E a gente tem que respeitar ela como ela é. A gente tem que respeitar ela. A gente tem que ela é. E a gente tem que respeitar ela como ela é e deixar ela ser como ela é, fala. A gente tem que respeitar ela do jeito que ela é. Deixar ela ser do jeito que ela é. E deixar ela ser do jeito que ela é. E não se incomodar mais com isso. Não se incomodar mais com isso. E a gente tem que fazer mais ainda, fala. Vamos fazer mais, fala. Vamos fazer mais. Vamos perdoar a mãe, fala. Vamos perdoar a mãe. Pela ignorância, fala. Pela ignorância. Pela falta de esclarecimento. Pela falta de esclarecimento. E pelos sentimentos dela dolorido, fala. Pelo sentimento dela dolorido. Vamos perdoá-la de verdade. Vamos perdoá-la de verdade. Uhum. E eu sei que você está entendendo isso, fala para essa menina. Eu sei que você está entendendo isso. Eu sei que você está entendendo isso. E está sentindo isso. E está sentindo isso. A verdade. A verdade. Porque eu te amo. Porque eu te amo. Eu vim aqui para te buscar. Eu vim aqui para te buscar. Para buscar você feliz e saudável novamente. Para buscar você feliz e saudável novamente. Porque eu te amo. Porque eu te amo. Isso. Agora eu quero que você pare um minutinho na reflexão, teu pensamento mais profundo e passa a sentir as sensações da Lilian de 4 anos de idade. O coração dela, o pensamento dela, o sentimento dela é bem profundo. Vou falar com ela só mais um, um pouquinho. 3, 2, 1. Quero falar com a Lilian de 4 anos de idade. Lilian de 4 anos de idade. Você você recebeu uma visita? Recebi. O <laughs> que aconteceu? Ela me abraçou, falou que eu não tenho culpa, que gosta muito de mim, Vo... que vai me proteger. Você entendeu? Entendi. E sobre a sua mãe, você entendeu alguma coisa? A gente, a gente vai perdoar ela. Você, e você vai perdoar ela? Vou. Verdade? Vou. Mas que maravilha, que bênção. Como você é Deus. é legal, boazinha. Você merece ser feliz, filha, por causa disso. Deus que vai abençoar você. Existe um ser poderoso de luz que rege a gente, que é Deus. E Ele vai perdoar você, Ele vai ajudar você, Ele vai, ele vai te abençoar. Porque você vai voltar a ser aquela menina saudável, feliz. Você está compreendendo que você não precisa mais chorar no colégio de dor, de solidão, de medo, porque você já é uma criança que tem uma luz própria, que já tem um sentimento próprio. Você percebe que você pode fazer certas coisas sem sofrer, sim ou não? Posso. Pode. E você pode sofrer menos ainda quando você fala assim, quando você começa a perceber que você está perdoando a sua mãe, como se ela não tivesse, como se ela não fosse mais um peso para você. Desloca ela, ela não é mais um peso para você. Ela é uma outra pessoa, ela é, é uma, ela é só tua mãe. Ela te deu a vida, te deu esse corpo de presente que você ganhou, seja grata para sempre. Você ganhou um corpinho de presente, você ganhou uma vida de presente, ela te deu uma vida de presente. Ela e o seu pai, o seu Antônio, os dois juntos tiveram um relacionamento sexual e você nasceu. Agora você, é uma, tem, você tem anos de idade, você tem que ser grata por ela, por isso só, mas ela pode te respeitar, ser educada com você, porque você merece ser educada, você é uma criança inocente, você não nasceu para sofrer, você não nasceu para você não nasceu para sofrer, você não nasceu com nenhuma culpa. Quando você nasceu que você era bebê, a primeira vez que você tomou o leite da sua mãe, era tudo felicidade, parecia que estava tudo perfeito para você. Então você não tem culpa de nada, você não nasceu com culpa nenhuma, você não nasceu com nenhum sentimento de mágoa, de ódio, de tristeza, de revolta, de peso de ai, de dor, ai, que abandono, não sei o que, que essas coisas tão difíceis. Não era para ser assim. Era para ser feliz, normal, tranquila. A mãe que estava te cuidando, te criando, acabou passando para você o nervosismo dela. Você compreende isso? Que ela passou o nervosismo dela para você e você ficou com medo até, porque a mãe parece uma autoridade grande que você depende dela para muitas coisas, para comer, porque ela faz comida, ela arruma roupa para é. você, ela ajuda você no banho, às vezes já ajudou você no banho. Ela fez muitas coisas para você. É porque ela é mãe, ela gosta de ser, ela gosta de ser mãe, compreende? Uhum. Ela gosta de ser mãe, ela gosta de ser mãe, apesar dela ser assim como ela é, toda magoada, ela gosta de ser mãe, deixa ela ser mãe, mas não a parte magoada dela você você desliga, você esquece, você perdoa, compreende? Você tem que entender, você tem abre a tua inteligência agora, o teu cérebro expande o teu cérebro Expanda o teu cérebro agora e permita que todo o teu corpo, o teu cérebro, o teu pensamento, o teu sentimento compreenda isso. Ela é tua mãe, mas ela não é obrigada a fazer você sofrer. Compreende isso, filha? Sim. Você está perfeitamente tranquila agora e consciente? Estou tranquila. Está consciente? Está consciente de que você está percebendo isso, sim ou não? Sim, eu estou bem calma. <laughs> Como é que ficou a tua respiração? Veja. Repare, faz a expressão. Tá boa? Tá. Ou tá pesado ainda? Não. Tá boa? Tá. Isso. Agora que você está abraçado aí com a cela de 63 anos de idade, eu queria que você agradecesse ela, porque ela veio visitar você. Ela que te ajudou? Ela é você? Obrigada por me ajudar. Diga que você ama ela. Eu amo você. E eu quero ajudar você. Diga que você quer retribuir agora o que que ela veio fazer, fala. Eu também quero ajudar você agora, que nem você me ajudou. Eu sei que você sofre, fala. Eu sei que você sofre. Por vários motivos. Por vários motivos. Pelos teus motivos que você tem como mulher, fala, como uma adulta. Pelos teus motivos que você tem como uma adulta mulher. E você já perdeu muitas coisas que você amava, fala. E você perdeu muita coisa que você amava. Mas a gente não perde nada, fala. Mas a gente não perde nada. A gente só deixa de ter, fala. A gente só deixa de ter. A gente tem que respeitar quando as pessoas vão embora, quando acontece alguma coisa, fala. A gente tem que respeitar quando as pessoas vão embora, quando acontece alguma coisa. Porque a gente não desejou isso nunca. Porque a gente não desejou isso. Então a gente não pode botar culpa em ninguém. Fala. Então a gente não pode pôr a culpa em ninguém. Nem quem partiu. Nem quem partiu. E nem quem ficou. E nem quem ficou. Nem nós mesmos. E nem nós mesmos. Nós não temos culpa disso, fala. Nós não temos culpa disso. Então você compreendeu, está entendendo que você não tem culpa de nada, nem do falecimento do seu pai, do seu Antônio, de, naquele aeroporto que somente o coágulo do sangue subiu porque era uma coisa natural, não era, não foi um castigo de Deus, não foi nada, nem foi para te arrancar nada, nenhum pai, porque ele já era um pai seu, então não está é, te arrancando nada. Ele já foi o que tinha que ser teu pai, porque não foi só você que perdeu ele, outras pessoas perderam a companhia dessa pessoa maravilhosa. A tua própria mãe perdeu a companhia desse homem maravilhoso. o teu irmão perdeu a companhia desse homem maravilhoso e você também perdeu. Aí como você já estava com a mãe toda, sempre com a tua mãe irritada com você, sempre incomodando você, você admirava muito seu pai, só isso. Então, se você é espiritualizado, é você que se conecta agora com o melhor pensamento do seu pai. Mostra a tua energia <laughs> de uma filha grata, pelo amor de Deus. Seja grata por isso. Seja grata por isso. Seja grata por ter, ter sido filha dele, por ter conhecido essa personalidade, ter conhecido essa, essa, essa criatura, essa, esse espírito. Seja grata por ele. Seja grata por ele ter existido, por você ter aprendido coisas, por ter ouvido a palavra dele várias vezes. Por ele ter dito, dito várias vezes, minha filha. Chamava você pelo nome e dizia, minha filha. E você <laughs> foi filha dele. E você só é o que você é porque você também é filha dele. Compreende isso? Então seja grata, abre o teu coração, limpa o teu coração, expande a tua emoção. Por favor, faça isso. Não tenha mais culpa de nada, você não deve nada para ninguém, Lilia. Você não precisa ficar presa nem sentimentos de dores, nem de depressão. A tua depressão é por causa da falta de solidão, a tua solidão, não quer sair de casa, falar com as pessoas, conversar com as pessoas, porque você está sempre se culpando como se fizesse parte do processo de morte dele, mas você não faz parte disso. Simplesmente você foi a pessoa que participou, que escolheu conviver com ele, escolheu participar e escolheu compartilhar tuas, as tuas intimidades, o teu pensamento, o teu sentimento. Seja grato também pelo teu marido que faleceu. É outra pessoa também que te, é mais um espírito que vem na tua vida, filha. São dois. O teu pai foi aquele espírito protetor, aquele espírito que ajudou você a construir algumas coisas. E teu marido foi outro espírito que veio para te amar como mulher, como pessoa e te ouvir, porque muitas vezes você ficava irritada, imitando a sua mãe, irritada, gritando com as pessoas, irritada. Parecia tua mãe irritada. Ah, você parecia aquela. A dona. Como é que é a dona, a dona Araci? É. Ah, irritada, ficava. Parecia tua mãe. Irritada com a sua mãe, se irritava com as pessoas, claro. Todo mundo se irrita. Agora, o teu marido, o João, ele, ele aceitou você até como irritada como a sua mãe. Mas então, mais uma pessoa que você tem que agradecer, abraça essa alma, esse espírito e diga que eu te amo e sou grato pela tua existência. Fala a verdade para ele. Eu te amo, que sou grato por, por você viver comigo, pela tua existência comigo. Isso, faça isso.